No sé. I antes havíem tingut els polonesos. Se'n recorda dels polonesos? Sí, Mamuchi i Mira, havien dormit a les cunetes de Pont de Rei, perquè els havien tret de França i no els deixaven entrar a Espanya. I aleshores dormien a les cunetes entre Pont de Rei i el Pla de Rem.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 A més, aquell sí, que hi entraren, bueno, per l'est, en bon entrepetung, però per, principalment entraren per Artiga de Link, perquè des de Luixum les era més fàcil, per Can Saure, gest aquest de la serra. Manuat i veig jo, claro, no amb tasbaques així. Eh, trobar amb molta gent. I n'hi havia un que li diuen Lui, que era de, de judeus per aquí, se dedicava a passar gent. A veig, de jo em de ser té, Els baixaré així a la darrera casa, els vas acompanyant en un quartel de Guàrdia Civil. A mi m'he dado 15 o 20 francs. A veig jo a net, <coughs> anava aquí, me Mehmet Yadawan e les últimes seguien tres persones els portaven un cordel de la Guàrdia Civil. I e aquell se sobaven que anava a Espanya. Nosaltres tenim una família, i en totes les cases van posar, van posar boracos per, per dormir, per això els dies que van estar. Que gent, quan vingueren, l'Ajuntament ajuntament digué que se podíem allotjar tota aquesta gent sense que arribar res, perquè no havien sols. Només el que hi era que se venien causes, sabes, estava poder te pagar o te poder menjar. I la vet en casa que érem aquest matrimoni que jo no sé si els dius eren metge, era sí que eren metge. Era, era sí, era, era, era, era metge. No, no, havia, no, no, era matrimoni no, no, Més és de Piu i tan gran hi havia molta gent, molt polonesa, i aquí hi havia multi, molt, hi havia aquí. Bo que en saps?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 sí, més leu, penso que era un camionet militar, tan bancs que havia les portaven per portava de Lleida. El que més greu li sabia és quan enganxaven algun, els posaven en un camió i se'ls emportaven. El que passa és que més d'una vegada va veure que amb algun els agafaven i després quan passaven pel riu, quan passaven a Puntau, n'hi havia alguns que es tiraven del camió a baix al riu. porque veían que eh, si nos mataban ellos los matarían igual cuando arribaban a Foz. Y a mí me parecía que éramos seis, que éramos cuatro y dos personas más. Según los papeles que obtuve después, envía una sola señora. Para mí que la otra persona se escapó. Y yo, no, yo creo que su trabajo era el de cruzar a la gente, seguramente eh, era un modo de, de ayudarse pero no, eran jóvenes, eran jóvenes los muchachos y yo sé que, por ejemplo, yo no caminé todo el tiempo, a mí me llevaron sobre los hombros en muchos momentos. Mi hermano eh, tenía 10 años, él sí, él andaba con una mochila. Pero, sí sé que cuando estaban arriba, y mi mamá no quiso bajar, tenía 35 años mi mamá. No quiso bajar porque lo vio a lo mejor muy peligroso, pero la dejaron sola y cuando vio que la dejaron sola lo que hizo fue sentarse y deslizarse. Por eso digo, ¿por dónde se deslizó? Por un sendero, pues tenía que haber sido en octubre, octubre del 42 que me imagino que el clima estaba bien todavía. No creo que hacía frío. Me imagino que pasa que yo digo, ¿cómo llegué de Po a, Luchón? ¿Cómo llegué? No, no lo, esa la montaña. Entramos a eje y nos, y nos pararon. Bueno, la Guardia Civil nos paró y según mi hermano, mi papá lloró y etcétera. Y bueno, ahí hablaron para allá y para acá. Ah, sí, que me dijo mi hermano que los pobladores de este pueblo, porque nos querían mandar de vuelta a Francia, porque no teníamos visas de salida de Francia, teníamos visa de entrada a España, que me imagino que se compraron, y teníamos pasaportes de Honduras y ellos entonces querían mandarlos de vuelta y los campesinos dijeron los pobladores que habrán que estarían ahí de testigo no no los mandes de vuelta ya cruzaron ya llegaron bueno eso fue y después a mí me parecía que puede ser una, una noche que haya sido la cruzada de la montaña eso es lo que a mí me parece tiene que haber sido muy bien planeado ¿no? porque me parece que nosotros cruzamos en una sola noche y, llegamos aquí a esta población y cuando llegamos aquí la Guardia Civil, después de que decidieron aparentemente no mandarnos de vuelta, yo nos preguntó cómo se llama la niña, la niña se llama Françoise, ah, no, la Françoise es Francisca y a Francisca se le dice Paquita. Yo le digo, pues si nos arrestaron, ¿cómo nos soltaron? Entonces me dice, porque mientras que escribían a una, a una autoridad, alguien selló los documentos y nos fuimos a Barcelona. Yo lo que me recuerdo de Les es que yo estaba muy, muy cansada y que el sol estaba... Ah, no, y entonces estábamos en alguna pensión y yo abrí una, unas puertas de esas así grandotas, largas que hay, que es como una ventana, un balconcito, y entonces el sol estaba brillante, así que tiene que haber sido ya las 12 del día o más allá, y de repente la familia mía me dijo, cierra la puerta, porque parece que abajo estaban chequeando los papeles. No, dijo de ES lo único que, me, que más me acuerdo es que mi hermano dijo que los, pobladores dijeron, no, no, ¿sabes? Como salieron en defensa nuestra, pues eso, que es una cosa muy, muy especial.